człowiek, a las taki jak Puszcza Białowiecka, to jest las, którym natura powinna decydować. Człowiek jest tam tylko gościem. No a chcą z tego nam zrobić las gospodarczy zwyczajnie, to tak trzeba nazwać. Tym bardziej, że tych kawałeczków lasu naturalnego jest niedużo. Jedyna szansa na uratowanie to jest zrobienie z tego lasu, parku narodowego. Ludzie się boją parku narodowego, bo słyszą, że park narodowy to nie będzie wolno wejść, mylą z rezerwatem, że nie będzie można jagódki zebrać, grzyba. Przecież to nie jest prawda. My zresztą w ogóle nie wiemy skąd się te takie... Stop wycince! Stop wycince! Stop wycince! Stop wycince! Stop wycince! Stop wycince! Stop wycince! Stop wycince! Stąd wycice! Stąd wycice! Stąd wycice! Demonstranci, no, mieszkańcy, samorządowcy mówią, że przez was Puszcza umiera. No to jest, no, no jak to możemy, to jest bzdura. No. Najlepszym komentarzem jest chyba forma ochrony reprezentowana przez właśnie ministra środowiska, e, e, czyli e, ochrona ma polegać na tym, że wytniemy drzewa, tak? o co chodzi? <laughs> Wytniemy wszystkie drzewa i w ten sposób ochronimy. W tym lesie, w tych drzewach, w tym pięknie przyrody są widoczni wasi dziadowie i pradziadowie, bo to oni użytkowali ten las i dzięki nim ten las powinien być piękny. I z tego miejsca jako generalny duszpasterz leśników przy Ministerstwie Środowiska pragnę wam serdecznie za to podziękować. Za to prostotę, za to serce i za gościnność. Ale przede wszystkim dzięki panu ministrowi Janowi Szóstce zostanie wam przywrócona godność, szacunek i to, że wy macie prawa, prawa do tego lasu, do tej ziemi i to wy powinniście się dzielić tym lasem, tą Puszczą Białowieską z Europą i ze światem. Do odsłony walki. Powiedz, co się działo? Pamiętasz, bo tu kiedyś też e, były demonstracje słynne z obrzucaniem jajek. Ty pamiętasz te rzeczy? E, e, było wiele, kampania na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej trwa już od wielu lat. E, i e, zakończyła się wieloma sukcesami. E, jeden to był taki, że udało się o 100% powiększyć obszar Parku Narodowego, ponieważ wcześniej miał około 8% powierzchni Puszczy Białowieskiej, teraz ma około 17%. Później udało się uzyskać taki sukces, że zostało wprowadzone moratorium na wycinkę ponad 100-letnich drzew, co jest bardzo no, ogranicza faktycznie wycinkę puszczy i zapewnia jakąś tam ochronę udało się zwiększyć wiele obszarów e, chronionych, czyli obszarów wokół konkretnych gatunków e, zagrożonych, e, występujących w puszczy oraz wiele rezerwatów wprowadzić. Także no, ta ochrona jakoś no, naprawdę zwiększała się. Chociaż no nie można mówić o sukcesie, bo sukcesem naprawdę jedyną formą ochrony byłby Park Narodowy na obszar całej puszczy na tego terenu. Złudna droga ekologa! Złudna droga ekologa! Nasze stanowisko krychu odmienne. Kap puszcza była takim maleńkim lesem, spokojnym. I kap tam przyroda sama decydowała, co z sobą ma zrobić my znajemy z dawnych, dawnych godów, że takiego lesu nie ma, sama przyroda go zniszczyła. Les niszczy od wieków pila i sekera. I po polsku można сказать. Tam, gdzie pracuje pila i sekera, dzikie serce puszczy umiera usiąść taki drugi bok, tak samo choworisz, tylko trzeba chowować w, w inny sposób. Tak, tylko kiedy my tak zaczniemy ochować puszczu i wyrezwać drzewo po dziergi, bo to chwore, a to leży na drodze, a to zagnione, to wtedy tak nie, nie oszukujmy ludzi, że to jest jakaś perla. To będzie normalny gospodarczy les martwe drzewo! Nowe życie, martwe drzewo! Nowe życie, martwe drzewo! Nowe życie! Martwe drzewo! Nowe życie! Martwe drzewo! Nowe życie! Martwe drzewo! Instytutu Geologii Polskiej Akademii Nauki. Pewno już niedługo byłym członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody, bo pewno niedługo zostanie rozwiązana. Dlaczego Pan chce być dzisiaj tutaj, po tej stronie? Bo e, uważam, że, że Puszcza jest na tyle wyjątkowym i jedynym miejscem, e, że zasługuje na to, aby sama rządziła się swoimi prawami, aby procesy naturalne tutaj e, trwały, bo trwają od setek tysięcy lat. Puszcza jest dzika, piękna i dzięki temu przyjeżdża tutaj mnóstwo, mnóstwo korzystają na tym mieszkańcy. Mieszkańcy miejscowi korzystają na tym, że y, wycina się puszczę, bo pieniędzy z wycinki, z wycinki puszczy y, wyjeżdżają z, z Puszczy Białowieskiej, natomiast co trzeci mieszkaniec Białowieży zarabia na, na kwaterach, a turyści przyjeżdżają tutaj dla pięknej, dzikiej y, puszczy, nie dla lasu gospodarczego, który mają za, za swoim płotem, bo 30% Polski jest pokryte, pokryte lasem, tylko przyjeżdżają oglądać taką puszczę, jaką ona właśnie jest to, że e, w tej chwili jest gradacja kornika, to jest to jeden z naturalnych procesów. Może dla laika ten las wygląda w tej chwili źle, ale puszcza taka jest. To jest miejsce, gdzie ciągle śmierć przebija się z, z, z życiem, z narodzinami I, i ja taką puszczę poznałem 30 lat temu ponad 20 lat tutaj przyjechałem, bo chciałem tutaj żyć, chciałem pracować e, i chciałbym, żeby to miejsce pozostało nie, niezmienione i nie, na pewno nikt nam nie powinien mówić, że puszcza wymaga ochrony za pomocą e, pilarki, a żubr wymaga ochrony za pomocą sztucera. To nie są, to nie są takie metody te żubry puszcza przetrwały tysiące lat bez pomocy człowieka i są w stanie się poradzić, dostosować się do zmieniającego się klimatu. Dlatego no, jestem tutaj, żeby, żeby rzeczywiście wyrazić, poprzeć tutaj ideę ochrony Puszczy Białowieskiej, bo, bo uważam, że jako nie wiem, mieszkaniec Białowieży przede wszystkim jestem tej puszczy to winien. Zbierają Nasze miejsce tam, przy parkingu. Dziękujemy. Panie ministrze, mamy tu pismo od lokalnych... Panie ministrze, halo, halo. Panie na briefing zapraszamy. Mamy... Zapraszamy na briefing 15.30. Dla pana ministra od lokalnych mieszkańców drugie Dobrze. pismo. Jak dobrze. Dobrze, ale na pewno. Proszę. Możemy przekazać? Osobiście? Cała puszcza pod ochroną. Cała puszcza. Puszcza zielona nie stojąca, a nie burla. Panie ministrze, chcemy przekazać pismo. Panie ministrze, jeszcze mamy pismo. Już, już, już, już, już, już, już, już, już, już to no, pan nie banery rzucał. To pan, który banery rzucał z Warszawy. Mam zdjęcia. Tego pana nie puścić. Prowokator. Prowokator. Prowokator. On tam. Co, się i wracamy? Prowokator. rzucał niż tym, jest niezgodne z prawem mam zdjęcia. Dziękuję bardzo. Chciałbym, to nie chcemy. Będzie briefing. Ja dawno nie było nikogo, żeby ja 500 osób się podpisało. Marszałek mieszkańców, petycję. Dajcie do ubikacji zajść <laughs> spokojnie. Panie ministrze, chcieliśmy przekazać pismo od lokalnych mieszkańców, którzy są przeciw wycince. Chcielibyśmy, żeby pan Bardzo się zapoznał z tą petycją. Bardzo Podpisało się tu 500 osób. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję ślicznie. Także nie mówi Pan Dziękuję. prawdy, jeśli mówiąc, że Zaraz mieszkańcy będzie są kończył konferencji. Jest nas dużo. Proszę, tędy. Jeszcze, aha, moja. Nie, nie, nie, nie, proszę bardzo teraz. Puszczają mediów. Słuchajcie, powiedzcie mi dwa słowa, że co przekazaliście, Cała puszcza pod ochroną. O, i Cała puszcza pod ochroną. Cała puszcza pod ochroną. Cała puszcza pod ochroną. Cała puszcza pod ochroną. Cała puszcza pod ochroną. Cała puszcza pod ochroną. Cała puszcza pod ochroną. Cała puszcza pod ochroną. puszcza pod ochroną! Cała puszcza!